ეხი შეუნდა წავიდე ფერმერად სამუშაოდ. გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მე უბრალოდ გავიდე სოფელში და ეხლა უნდა წავიდე ისე ფერმერად სამუშაოდ და ეხლა ავდექი და ესეც ახო არ ვიჩვენებია მე თქვენი სახლი, აი ეს არის ჩემი სახლი. აა აქ მე მაქვს ესეთი საწოლი, ესეთი სკივრი, ასე მაქვს გასქურა დასგა გასასვლელი კარები და ესეთი მუსიკის მოსასმენი. იმიტომ რომ ხანდახან მიყვარს ხოლმე მოსმენა. და მოდით ახლა წავიდეთ ისე ფერმერად სამუშაოზე, გარეთ უკვე სოფრელებიც არიან, რაც კაი არის. იმიტომ ისეც მაინკრაფტში კაი დღე არის და მოდით დავიწყოთ უკვე მუშაობა. ну, პრინციპში დღეს აქ ბევრი არაფერი არის, ერთ მოდი უბრალოდ ჩავნერგავ სტაფილოს და ყველაფერი მზად იქნება. ну, აქაც იგივე აი თითქმის მოდი უცოდ გავაკეთოთ ჩვენი საქმე აი ესე მ ნუ პრინციპში მზად არის ერთი პირველი მზად არის აა მოდით ახლა გავაკეთოთ აი აქ картоფილი ძალიან სწრაფად და ესეც ჩავურგოთ ერთი картоფილი უკვე დაობდა, მაგრამ არაფერი არის. უბრალოდ ვამბობ. და ეხლა უცოდ ესეც გავაკეთო და შეგვიძლია უკვე დავამთავროთ სამუშაო დღე. აი ასე პრინციპში ისად არის, აი ეს არის. ეს არის სამუშაო დღე დავამთავრე, ეს იყო ჩემი სმენა და ნუ შეგვიძლია წავიდეთ სახლში. რა? რა ხმარი? ყურადღება 10 წუთში მოვა ცუნამი. ყველამ გაიხეთით ან დაიმალეთ. რა 10 წუთი და ცუნამი. არა, უნდა გავიქცეთ. ვერ გაიგეთ, მალე ცუნამი მოვა, დაიმალეთ. აუ, მეგობრებო, რამე უნდა მოვიფიქროთ. არა, რა, საში ხო ის მქონდა ნაჯახი. ნაჯახი დამჭirdება. აუ, სად არის ჩემი სახლი? დროზე, დროზე, დროზე, დროზე. ნუ ხეხა წავიდეთ ჩვენ სახლში, აი აქ არის. ძალიან საფათ საჭველი გამომადგება. ავიღოთ კიდე. კაიროს სტაფილო და კარტოფილი მაქვს, ამიტომ ავიღოთ ახლა ჩვენი ნაჯახი, რა გავაკეთოთ? ხე გავტეხოთ თუ რა, რაში დამჭirdება? ხო, ხე დამჭirdება, ხე. აუ, ბოდიში სოფელო განგრევ, მალე უნდა წამოვიდეს ცუნამი, ძალიან სტრაფად. აი ესე. და ავიღოთ ერთი, ხო, პრინციპში საკმარისი არის, კეთოთ დასგა, დავდგა ცადმე, აი აქ. და პრინციპშია უკიდე დამჭirdება ხე, რამჭირს. აი აქ არის, ხო. გადმოვიყარეთ შემთხვევით. ეხლა უნდა გავაკეთოთ წერაქვი ძალიან სტრაფად. აი ესე წერაქვი დაგჭირდება. არ აუშავს ერთი იდეა მაქვს როგორ გადავრჩეთ. იმედია ყველა სოფლელი დაიმალება, თორე არ ვარ დარწმუნებული რომ ამ ხმის შემდეგ ისევ გაჩერდებიანად. მოდით ახლა გავაკეთოთ ბუნკერი, აუ ქვისგან ბუნკერი, რავი, ვერაფერს ვერ გავძლებს. ქვის წერაქვს გავაკეთებ, არ აუშავს. ავიღოთ ახლა 3 ცალი მაინც. აჰა, სო 3 ცალი მაქვს, დავდგათ ახლა ეს ისევ აუ რატო გატყდა მიწის რა იყო თუ მე გავტეხე კაი მაინც ყოველ შემთხვევაში დავდგათ და გავიკეთოთ უკვე ქვის აა წერაქვი აი ესე და ჩვენ უკვე გვაქვს ქვის და ახლა ჩვენ უნდა წავიდეთ და ვიპოვოთ კინო უნდა ამოვთხაროთ არასწორად ვამბობ აუ რა გავაკეთოთ ქვისგან გავაკეთოთ ბუნკერი აუ ქვისგან რა გადარჩება თუ არ გადარჩება ძალიან დაბრა მიწაში თუ ჩავალთ ალბათ ყურადღება 9 წუთში წამოვა ცუნამი ყველა დაიმალეთ გამოდის ერთ წუთში ეს ყველაფერი გავაკეთე. კაი, მაშინ დიდი დრო მაქვს. რა ეხლა რკინისგან უნდა გავაკეთო ბუნკერი? აუ, სად ვიპოვე ეხლა რკინა? ჰმ, რა გავაკეთო? ო გამახსენდა, აი აქ არის. მოდით ესე შევხვიოთ და პრინციპში აი აქ არის. მოდით ეხლა ავიღოთ სხვადასხვა ნივთები და ხო, აი აქ არის ძალიან ბევრი ოფსიდიანი. გამიმართ რა, ავიღოთ ეხლა ყველაფერი. რა რა შეიძლება? ნუ პრინციპში საკმარისი არის ეს ყველაფერი. მაგრამ მეყოფა სოფლელები აი ანუ რას იზავენ მოდი ჩემი სახლის ქვემო თავაშენოთ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად სანამ ცუნამი წამოვიდა ყურადღება 6 წუთში ცუნამი წამოვა აუ არა რა დროზე აუ ეს ხომ მე იმას ვქენი რა ჩემი სახლი სად იყო იაქით უნდა წავიდეთ და აი ესეც ჩემი სახლი ნუ პრინციპში ვერ შემოვა ცუნამი იმიტომ რომ აქ კინისისა მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში სადმე მოდი თვით სად გავაკეთოთ აი აქა საწოლის ქვეშ საწოლიც გამომადგება. სო, ეხლა ნიჩაბი, კი ნიჩაბიც იდო წინასწარ გასაგებია ეხლა რესპექტი ვინც დადომანდა. აი ეხლა კიდე გავტეხოთ და ძალიან დაბლა ჩავითხაროთ სადმე და უკვე მანდ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ნუ რამდენად დაბლა უკვე არ ვიცი. მოდი ძალიან ძალიან დაბლა ნამდვილად არა, მაგრამ კიბეებიც კი არის, მაგრამ კაი, სო, რაც არის არის, აი სადმე ახალ და ეხლა კიდე დავიწყოთ ბუნკერის შენება, სანამ დრო გვაქვს. აი ასე უნდა მოვასწრო 100%-ით და ბუნკერი უნდა იყოს დიდი, მაგრამ პატარა, რავი, რამხელასაც შევძლებთ. ის შეგვიძლია სამი აქ დავდგათ და ну, პრინციპში ეგ არის. ახლა კიდე მოდი უცად დავიწყოთ, აუ, ამით თუ გავაგრძელე, მაშინ ვერ მოვასწრებ და რკინის ჯობია თუ ამისით. მოდი ჯერ ეკონომია ამით გავაკეთოთ, ესეც სწრაფად ხრის და ეგეთ. ამიტომ მოდი ახლა უცად ესე გავაკეთოთ. მოდი, მოდი, მოდი უცად. აი ესე ამოვთხაროთ. და პრინციპში ერთი რამდენი ბლოკიანი იყოს 5-5-ზე თუ როგორ აა მოდი ახლა ასე გავაკეთოთ მოდი უცოდ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და პრინციპში ბცად იქნება უკვე აუ აქ ხო ჩემი თორჩი დგას ბარავშოს გადავდგავ ამიტომ ახლა უბრალოდ ვიღებ აი ესე ვაკეთებთ და ისე ცოტა გავადიდოთ და პრინციპში აი რა ვიცი დიდი ბუნკერი გქონდეს თუ არა რას ფიქრობთ რა ვიცი, დიდი ბუნკერი თუ გექნება შესანიშნავი იქნება, მაგრამ მაინც კაი ეხლა ერთი ასე ვიზავ და პრინციპში შეგვიძლია დავამთავროთ. აი ასე, ასე, ასე და ну პრინციპში გვეყოფა. აი ასე, ну ამხელა, ну კაი იყოს ამხელა. ვა, აქ აქ მეგობრებო რაღაც ის არის, აი წყალი შეიძლება გამოდის შემოვიდეს თუ როგორ მუშაობს. კაი, მოდი ახლა დავიწყოთ უკვე კედლის გაკეთება. შემთხვევით დავდგი. აი ესე და დავიწყოთ ახლა დატეხვა და უცბად კეთება კედლის მოდი მოდი მოდი უცბად ეს ერთი იატაკი მოდი იყოს ოფსიდიანისგან და ჭერიც ოფსიდიანისგან იყოს, არ ვიცი. რა გადაურჩები თუ არ გადაურჩები ამ ცუნამის ნამდვილად არ ვიცი. მოდი გავაკეთოთ ახლა უცბად ყველაფერი. კედელი მე სამე თუ აღვწდები ხო და 4 კედელი სწორია კვადრატული ფორმის არის ჩვენი ბუნკერი აი ესე ერთი ზად არის კიდე და გამოდის 4 მე 4 კედელი გრჩება ყველაფერი სწრაფად უნდა გავაკეთოთ სწრაფად უნდა მიმოქმედოთ აი ესე ესე ესე და აი ესე და გამოდის უნდა დავთქვათ ასე ასე და ფოლო გაგრჩება და დავდგათ აი ეს. ალბათ სადაც გუთთან. 4 წუთში ცუნამი მოვა. აუ გაიქეცეთ, აუ 4 წუთი გადარჩა, ყველაფერი ეს არ ეს ყველაფერი მოხდება ზემოთ, აი არ ვიცი, ჯობია თუ არა გადაკეტვა, მაგრამ მაინც რამეს გავაკეთებდი სიბრძე რო ვთქვა. ეხლა მოდით გავაკეთოთ ასე. და რამდენი რკინა და ოფსიდიანით დაგვრჩება, იმდენით გავაკეთოთ ასასვლელი. ამიტომ მაინც ვიცი რომ შეიძლება ცუნამი შემოვიდეს და დიდი რისკი არის. ან წყალი. მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში 4 წუთი გადაგვჭა და წესით და რიგით ჩვენ უკვე ვასტრებთ. შემიძლია ვთქვა. აი ესე მოდი გავაკეთოთ. აა აი ესე შეგვიძლია ესე დავკეთოთ და რაც დაგვრჩება იმდენი ბლოკი იქნება აა ასასვლელისთვის გაკეთებული და იატაკი გაგვრჩება ხო აი მაგიტო არის საქმე იმაში რომ ვერ ვასწრებთ აუ შემთხვევით არასწორად დავგეს ოფსიდიანი გავტე ხო ცოტა ხანში მოიცა ეხლა სწორად დავუკეთოთ ხო აჰა და ოპა და იატაკიცობ სიდიანისგან გავაკეთოთ აი მე ერთი ერთი მისეს რისკაუნტ შეიძლება არ დაგვჭეს ოფსიდიანი მაგრამ მაინც რაც იქნება ვიხმაროთ აუ რანაი ხელები მაქ არასწორად დავდგი გავაკეთოთ აი ესე და აი ასასვლელი აი აზრი აქ ამას თუ მოვასწრებთ ამ ყველაფერს მოდი უცოდ ეხლა გავაკეთოთ და აუ უკვე კინაღა მიწევს. აუ ასასვლელი, კაი, ასასვლელი მაშინ გამოდის. დავი, ავიდეთ, კაი. ავალ, მაიც არ გავაკეთებ იმ ასასვლელს, უბრალოდ კიბეები თავალ. ვნახოთ როდის მოაცვლავი და უცვლად ვნახოთ, დავათვალიეროთ. აი ესე მოდი უცვლად გავაკეთოთ ყველაფერი, მაინც ყოველ შემთხვევაში. და სად არის იმედია? არა, არ მეყოფა ეს ყველაფერი. აუ, კაი. ახო, კიდე მაქვს ტიანი. რატო არ ნახე ინვენტარი? აი არა უშავს რაც არის ის არის აა ვაკეთოთ როგორც არის და აუ ჩემი თავი ჩავიკეტე. ხო, ეს არის გავტეხე. ახლა ვიღოთ 64 კიბე და გავაკეთოთ ასასვლელი, ну, აი როგორაც ასე. და ახლა კიდე დავიწყოთ. აა მაგლა ავიდეთ და ვნახოთ ერთი როგორ მოვა ცუნამი და ის ისეც ღამდება და მოდით ახლა ვნახოთ. მოდი ახლა იცით რას ვიზაო. როგორმე აი ესე დავდგავ რა ჩვენი ჩასასვლელი იყოს რა და აი ესე ჩავალთ რა მოკლედ მივხვდით ასე და ჩვენი კარები მოდი ახლა უცბად გავაკეთოთ აი ესე ესე მოდი იცი რა ვქენ ჩასასვლელი იყოს მაგრამ გასასვლელი არა ყოველდღე ორ წუთში ცუნამია ხო აი ყველაფერს ვასწრებ ფაქტიურად დავდგათ ესა და დავდგათ ეს და ვსო აი ახლა წავიდეთ და ვნახოთ რა ცუნამი მოვა აბა ჯერჯობით მე ცუნამის ვერ ხედავ ერთად. მეგობრებო, ყველა სოფლელი უკვე დაიმალა და ალბათ უკვე გასაგებია, რატო ორ წუთშია აი ერთი ნიკაში არის რაკნას და მეგობრებო, იქებ ხوار მოგვატყუეს. რავი, ვერ ხედავ მე ცუნამის. იქებ რავი, რამე ტყუილი იყო. რა? თქვენ შეხედავთ მეგობრებო ამ ყველაფერს. ცუნამია, მეგობრებო. როგორც ჩანს არ მოგვატყუეს, არ უნდა მეთქვა ეს, არა, არა მეგობრებო, უნდა გავიქცე, უნდა გავიქცე, უნდა გავიქცე. არა არა არა ტყუილად თქვი ეს სიტყვები მეგობრებო უნდა შევიდეთ ვიდი არა არა არა არა არა არა უნდა მოვასწრო ყველაფერი შევიდეთ სო ეგ არის ეგ არის დაიხუროს კარები რატო არ იხურება თუ დაიხურა წესით უკვე დაიხურა სო თქვენც დაინახეთ ცუნამი არის სო ჩავიდეთ დავლა ბლოკსაც კი დავდგავდი ბლოკსაც კი დავდგავდი ასეთ სიტუაციაში რომ არ ჩამოვიდეს სო ეგ არის და სადღაც რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ნახოთ რა იქნება. ცო, ეგ არის, აუ ჩესთი არა, მოდი უცად მოვაწყოთ აქ რაღაცეები. ორი საწვალი მაქვს, რაც კაი არის, თუ ერთი სრამე მოვა, მეორე გვექნება. ან თუ იმე იქნება, ამიტომ აა აი ეს საჭველიც ვა, ყველაფერი მაქვს. ო, აი ესეც ვიცოდი რომ მოვასწრებდი. ეხლა დავიძინებ და სადღაც 3 დღის შემდეგ ნახოთ რა იქნება. აბა, ყველას კარგად. მე კიდე დავაროდები 3 დღეს.